Paano magparehistro sa Schoology? Magparehistro sa Schoology. Mag-login sa inyong source account http colon forward slash forward slash ps dot dot org. I-click ang Schoology Access Codes menu na item sa kaliwa. Kopyahin at ilagay o i-paste o isulat ang iyong Schoology Access Code. Kung ikaw ay may mahigit pa sa isang mag-aaral, ilalagay mo ang natitirang mga access code sa susunod gamit ang plus add child. I-click ang sign up for Schoology LMS na buton. Ilagay ang access code at i-click ang Continue. Magparehistro sa Schoology. Punan ang formularyo ng iyong your pangalan, tamang email address at gumawa ng password. I-click ang Register kung iisa lamang ang iyong mag-aaral tapos ka nang magparehistro. Para magdagdag pa ng mag-aaral sa iyong account, i-click ang arrow na pababa sa kanang itaas na bahagi at i-click ang plus add child na link. Magparehistro sa Schoology. Ilagay ang access code mula sa the source at i-click ang use code na buton. Ulitin ang mga hakbang na ito kung ikaw ay mayroon pang mga anak na nakarehistro sa SPS. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Schoology, pumunta sa www.seattleschools.org forward slash Schoology. Kung ikaw ay may mga tanong o kailangan ng tulong, mag-email sa source support at seattleschools.org.